ಬೇರೆ ಹೋಗಲಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಲಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನನ್ನದೇ ನನ್ನ ಊರು ನನ್ನ ಜನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಝೀರೋ ಅಂತ ನಾನು ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಫೀಸ್ ನಾವು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಾಕ್ತದೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೂರನೇ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಾಕ್ತದೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ನೆಲ ಕಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರೋದು ನಾವು ಯಾವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಸರಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಇವತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೇಕಲ್ವಾ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ವಾ ಯಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಇದ್ದೇ ಅಂತಲ್ವಾ ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಬಡತನ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಖುಷಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಎದೆ ತಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡವನಾಗಿದ್ದೆ ಬಡವನಾಗಿರೋ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಜಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಿಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಬಡತನ ಈ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ போராட்டம் ஸ்டார்ட் மாடி போராட்டம் என்ன மாடி